Доброе утро, 166. Тебе хорошо спалось? Меня зовут... но ну, лучше называй меня Смотритель. Мужчина? Но... Как же вы... спокойно говорите со мной? На самом деле, я сам не знаю, но у меня будет несколько вопросов, на которые нужно ответить, окей? Ты говоришь так, будто у меня есть выбор. А что ты думаешь о фонде SCP? Я думаю, не знаю. Я все еще боюсь, что ты попытаешься зайти ко мне. Не бойся. Я думаю, если сейчас я ничего не сделал, то и в будущем ничего не сделаю. А даже если и попробую, меня задержит охранник, который приставлен к твоей камере. И задержит так, что я точно уже никуда не уйду. Камера. Не дом. Вот что значит фонд но я никогда не видела дома, кроме монастыря. Как тебя зовут? Меня, я помню, мне снился сон, где мой отец брал меня на руки и говорил мне про то, что я чистое дитя и что я его первая дочь вернее, реинкарнации ее. И он говорил мне, что я натворила ошибок, которые больше не смогут повториться, потому что он всегда со мной. Я помню еще один сон. И еще один. И еще много снов, а иногда мне кажется, что отец приходит ко мне, разговаривает, он бережет меня. И он часто зовет меня Евой. Наверное, это и есть мое имя. Ты не против, если я буду называть тебя Евой? Да, почему бы и нет. А сколько тебе лет, Ева? Мне... Я помню, что мне больше 900 лет. Вернее, моему мужу было более 900. А, подожди, у тебя был муж? Да, в прошлой жизни. А как... В смысле, я не понимаю. Следующий вопрос. Ты веришь в Бога? Верю ли я? Как видишь, меня окружает много книг, которые непосредственно связаны с религией. И вообще это глупый вопрос. Я не хочу на него отвечать. Встречалась ли ты с другими объектами SCP или как-нибудь контактировала с ними? Мы творение Бога. И вы называете объектами всех, кто хоть как-то отличается от вас или несет вам какую-то угрозу. Но мы все были созданы с какой-то целью, и каждый пытается ее найти. Некоторые сбиваются с пути, но в конце концов мы все предстанем перед Ним. Это ответ «да» или «нет», я на самом деле не понимаю тебя. Так, слушай, этот вопрос написал не я, но он у меня есть в списке, и я полагаю, что на него нужно дать ответ. Тебе нравится вкус семенной жидкости? Ты просто кроме нее ничего не можешь употреблять в рацион. Вернее, ты не нуждаешься ни в чем другом, кроме этой вещи. Я не чувствую вкус. Я чувствую нужду. Мне это нужно для моего существования. А, к примеру, ты не хочешь есть мясо или пиццу или что-нибудь еще? Я не испытываю какого-либо желания к пище. Мне просто требуется употреблять определенную жидкость, что я и делаю. Были ли мужчины, на которых не действовала твоя способность? Ну, кроме меня. Да, конечно. Мой отец, если можно так сказать, и мой муж. Окей, а было ли когда-нибудь к тебе проявлена искренняя любовь? Любовь? Что это? Слушай, ты знаешь, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но могу предполагать, что это когда мужчина и женщина не хотят жить друг без друга. Иногда женщины не могут без других женщин, а иногда и мужчины без других мужчин. Наверное, как-то так. Мой отец, мой муж. Наверное, да. У меня была искренняя любовь. Помнишь, когда начали проявляться твои способности? И можешь ли ты их контролировать? Помню ночь. Я проснулась... Проснулась от шума, который услышала у себя за дверью. Я вышла посмотреть, что там случилось. Там была моя сестра-монахиня. Ее обнимал мужчина, и он целовал ее. После мельком он взглянул на меня. И я очень сильно испугалась. В его взгляде я увидела зверя, который как будто дремал и от запаха мяса возбудился. Через три дня я услышала в холле монастыря крики сестер, глухой звук удара – и еще крики. Выстрел. После ко мне в дверь постучал еще один мужчина. Я открыла ему дверь. Он был в костюме, таком, как и вы. Но и в его глазах я увидела этого зверя. Он сказал мне, чтобы я оставалась у себя – и ни в коем случае никому из мужчин не открывала двери. И сказал, что за мной придет женщина. Так и случилось. А насчет второго твоего вопроса не знаю. Как ты сказал, способность не работает на тебя. Возможно, я могу это контролировать, но не уверена. Тебе тут хорошо? У меня есть все, что мне нужно. Книги, телефон, уютная постель. Но ну, ты выглядишь расстроенной, и твой голос он... А как бы ты чувствовал себя, если бы тебя посадили в клетку? Ты знаешь, у нас намного больше общего, чем ты думаешь. Тебе тоже приходится употреблять семенную жидкость мужчин? Нет, не совсем. Я точно так же, как и ты, заперт в клетке. Тебя зовут... Также звали моего сына. Я чувствую, что ты творение Бога. Что? И ты, наверное, знаешь, что у тебя есть предназначение. И то, что у тебя есть особые способности. Правда? Интересно. Ты творение нашего Отца. Ты был создан с целью бесконечного существования. Отец говорил мне про тебя – Говорил, что ты заключен в камере. Понятия не имея, кто ты. Твоя кожа аномально чувствительна, ведь так? Тогда можно ли, к примеру, с твоих волос соткать тебе одежду? И тебе комфортно спать в этой кровати? Не раздражает ли твою кожу эта ткань? Ты, наверное, знаешь, что мои волосы очень быстро растут. Но если я их срезаю, они исчезают. Поэтому нет. Думаю, я бы даже не хотела носить одежду. Зачем? Ты мне нравишься. Ты хороший. Мне очень приятно и комфортно с тобой разговаривать. Я хочу, чтобы ты приходил почаще и говорил со мной. Мне не хватает общения с мужчиной. Но я боюсь, скоро отец придет, и, возможно, он захочет забрать меня. Отец? А кто твой отец? Ты его знаешь. Все его знают. Я думаю, вряд ли твой отец сможет пробраться сюда. Я, если честно, даже не знаю, где тут выход. Что бы ты делала, если бы мы отпустили тебя на свободу? Мне страшно про это думать. Страшно от того, что могут сделать мужчины. Но если представить, что этого не случится, то хочу к океану. Я читала, что там безумно красиво и очень много воды. Она повсюду. Слушай, возможно, я могу договориться о... А я уже говорил тебе, чтобы ты не обещал то, что не сможешь сделать. Слышь, мудак, она же невинное существо. Можно ли ей просто удовлетворить одно ее желание? Мы и так много чего ей а это невинное существо может с легкостью одурманить разум всем мужчинам. Кроме тебя, и ты знаешь, это очень интересно. Слышишь? Перестань. Все нормально. Мой отец скоро придет. Я чувствую. Что ты знаешь о объекте 001? О, я знаю. Вы его так называете? Мой отец зовет его Ридван. Ридван? И что он делает? Тебя что-то связывает с ним? Меня нет. Отца да. Отец поставил его для того, чтобы...